Nafar hezkuntza publikoak mila lanpostu galdu ditu murrezketak dira, direla eta. Administrazioak datorren urterako argitaratu duen irakasleen plazea hutsen zerrendaren berri izan eta gero, hezkuntza sistema publikoaren aur, lehen eta bigarren hezkuntzako irakasle kaleratuok honakoa salatu nahi dugu. Nafarroan enplegua regulatzeko sekula egin duten, espediente ereri basatenietako bat gauzatzen ari direla. Ekaina amaitu ala, bosteun irakasle baino gehiago geratuko gara kalean. Iaz egindako murrizketen deusestatzeko, beste berreun da berroita marlan postu gehiago ere, gehitu behar zaizkie aipatu diren, aipatu du eta galdu diren oiei. Horiek horrela, Nafarroko gobernak bi urtetan zazpireun da berrogeita mar irakasle baino gehiago kaleratu ditu. Hezkuntza galangile guztion, lan malditzak erabat estutu dituzte, lanaldi partzialetako kontratuak ikaragarri ugaritu dituzte ere. Gainera, inbaldan postuetan guzkigun espezialitateak irakatsi beharko ditugu. Zenbait kasutan, egoera horrek irakasle berak ikastetxe desberdinetan lan, egitea ekarriko du. Horrelako lanpostuen eskaintza, administrazio ingeniaritzako azpijokoa da gobernuaren helburua kaleratze hauek sortzen dituen inpaktu soziala eskutatzea eta lehuntzea baita. Egoera guztiaren arduradu nagusiak UPN, PSN direla eta PPek gultzutako ustezko murrizketa plana bera eta berea egiteagatik. Diru faltaren aitzakiaz, zerbitzu publiko sistema eskasteko eta kaskartzeko erabaki politikoa hartua dute azpiegitura garesti eta erregentagarritasun zalantzagarrizkoak esaterako losazkozeko zirkuitoa, Nafarroko bidea edo biadura hundiko trena edo eta politikarien soldatan neurri gabeak zein deietak ordea lehen etxi dituzte. Adibidez, abiadura hundiko trenaren 3,5 kilometroren balioa berrogita sortzi milioi eurokoa da. Mila berreun interino irakasleen soldataren ainekoa eh? 2,5 kilometro, mila berreun interinoen soldata. Politika honen ondorioz, kalitate honeko hezkuntza osasun zerbitzua edo gainerako oinarrizko beharrak privilegiatu dirudun gutxi batzuen esku geldituko dira. Nafarroko gobernuak diru kontuen gardentasun faltaz eta informazioaren iluntasunaz jarduten duela sistema ez demokratikoen erara. Egora latzonen aurrean adierazi nahi dugu urte luzez hezkuntzaren kalitatea behin ardura izan dela. Hezkuntza publikoaren alde luze lanean jardun dugu andra gizonak gara. Kalitatea egunez egun hobetzeko helburua baitugu eta lase jarretuko dugu. Ez dugu amore emango eta ez dugu onartuko gure hezkuntzarako grinaren zein ikasleen etorkizunaren galera hezkuntza departamentuaren murrizketa bide Bestalde, Nafarrak zorion du nahi ditugu, aipatutako egora honen aurrean erakusten ari diren jarrera sendoagatik. Bide Nabar, ikasle eta gurasoei eta oroar Nafar gizarte osoari, dei egin nahi diogu gure torkizuna horren ardura gabe jokatu duten politikarien eskuetan gutz ez dezaten. Etorkizunean, murrizketen aurka egingo diren mobilizazio eta kiminetan parte hartzeko deia egiten dizuagu guztioi. Hezkuntza publikoa izaten ari eta murrizketaren ondorioak pairatzen dituen irakasle taldea.